Всем привет, вы находитесь в Роблоксе. Да, первое видео по Роблоксу на этом канале. Блин, а куда идти-то? Вот такой мы тай... Вот такой мы проходим такой паркур. Просто Ладно, нажимаем на кнопочку. Игра э, от повара пиццы. Убегаем. Давай быстрее. первая вот эта. Комната ну, такая. А. Так. Ну тут ничего сложного. Надо быть внимательным. Всех вообще паркурах это что? Всех паркурах внимательными. Это даже были. А, а, а. <gasps> Это было плотно. Били? No. Ну. Да как это пройти? Это нереально, мне кажется. И... Так нервы. блин, не мешай. Сложная штучка Кажется, это тоже было поздненькое. Не так круг отрыв, сейчас не могу блин пройти. Ну, там девочка прям хотела по на самом начале, в самом конце. Так, заходим до бокса, расстояние это видео до бокса до 30 уровня А, блин, страшно. А, блин, а, страшно. А, а, Так, блин. чем прикол, я только что не понял. То, что нам дает на скорость. А, -а, а Я понял. Я, кажется, понял. Смотрите. Э, избегая, избегая, значит, дотронулся. Это как? А, так и должно быть, понял. Ой, вот это я знаю. Наступаешь на плиту, оно закрывается и тебя убивает. Блин, вот это уже тут надо не лагучий ноутбук, компьютер. Тут тоже легко, наверное. Да, легко. Особенно arhitektuuri новой блин, блин, ну анимация красивая. Самый на первом месте. Анимация красивая. Сделана красиво. Бейкона кто будет нельзя сделать. Тут можно. А, блин, а у меня уже мышка потная. Кто тоже волнуется, жмите. А, а, а. Ой, как плотненько. Ой-ой-ой, как много дыма. Это кот. Если упадешь сразу ног. Тупость нереально, мне кажется. Челюсть уже. Так, теперь сюда. Блядь, блядь, блядь. Тут может нету. Я выключил уже не смогу страшно. Саша. Это нереально. вот, а вот, вот так работает. почти Как страшно. Ладошки имеют. Оп, 13. О, блин. А что нельзя сторожиться, типа, да? Ну да, что? А, типа... Блин, анимация. Так, заходим сюда. Нажимаем опять на кнопку. Едем. Тихо, Okay. сама Короче, я выхожу и захожу в другое. Привет, мы играем игру в кальмара в робот. Всем понравится, сделал такую рубрику. Ну, сейчас вам отправила. Зеленый цвет красный цвет. Дальше идет наша выдержка, говорит. Так, мы сейчас пойдем и закончим это видео. Всем пока, вы были на канале Торнадо Плей. Всем leer mientras están las 6